Привет, <clears throat> с вами я. В сегодняшнем своем видео я гуляю по полю боя, по полигону, в общем, по военной части. Все тут выглядит. Вот, вот. самолет. Ну. мои родители, не видят, что я записываю видео. Слава богу, а то очень плохо опять. <laughs> Смотрите. Сейчас, что это такое? Плавающий автомобиль. Амфибия. Автомобиль, который плавает. Кро от фашистского самолета сейчас прибудет. Вот она. дальше только одни самолеты. Вот тоже большой самолет. И вон прикольный самолет. Будто бы он находится вообще Дальше еще смешные самолет, Ну, в принципе, тут прикольно. Экспонаты на накрыты. Чтобы но модли, когда идет дождь. Да. Это все прикольно. Тут еще такой красавчик самолет. Ну, сейчас я за него дойду. Вам обязательно его покажу. Так, вот. Самолет. Это надо вдалеке фотки мои родители. И орут. Да. Мы находимся на Поклонной горе. Сначала мы просто гуляли, а теперь мы уже вошли из папы в эту воинскую бомбардировку. Кстати, вот тот ржачный двухпалубный, ну не двухпалубный, а бессмертный самолет. С глазами. Хотя, наверное, не два места, а одно, а может быть, даже два, я их не знаю. <coughs> Боевой вертолет. Ми 24D. Там еще четыре окошка. Вот еще один вертолет. Тут всякие боевые, ракетчицы и так далее. В общем, все военные дребедни. Без обид. Вот. Все ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке пишут в своих статусах, давайте будем уважать ветеранов типа, они такие крутые, ходят по красным площадям, по военным площадкам, где проходили боевые действия. Снимают, фотографируют все. Это все фотошоп, а я делаю свое видео без фотошопа. Все настоящее. Я хожу, с вами разговариваю, все это снимаю. У меня сегодня такой Точный наряд, знаю, как сюда все наслоили под. Ну, все какой-то <clears throat> Мои родители с такой стороны, бог, чтобы с ними здесь не встретить. А, вот еще всякие пушки, пленаты и еще большой самолет там уже. Да. Да. Еще другая сторона. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами была я. Я вас люблю. Кто такими же креативными, позитивными, красивыми, здоровыми. Не забывайте подписываться на мой канал вверху, ставить мне пальчики вверх. Всем пока, я вас люблю.